ligar pra minha amiga. <laughs> Ela vai saber o que fazer. Quer? Fala logo, menina. Os meus pais morreram. Quê? Como assim meus pais morreram? Não tem como. Eles foram atalados na lama, nessa chuvarada toda, e também atiraram neles. Foi... Foi isso que aconteceu. Não, eles levaram um tiro. Meus tios, tios. Sério, cara, não briga com essas coisas. Não tô brincando, não é trollagem. Depois eu falo com você. Tô tô muito triste. Eu também tô muito triste, tô apavorada. Um dia eu vou na sua casa. Eu sei que eu moro longe, muito longe até, mas eu vou tentar. <laughs> Tchau, tchau. Tchau. minha vida vai ser um horror agora. Eu vou gravar musical e dizendo o que tá acontecendo pra todos saberem. Apartamento para toda a família. Cala a boca, seu idiota! Eu tá vendo a situação que eu tô passando, meu filho? Impossível. Eu vou deixar apoiado aqui no copo e né? gravando, falando, pra falar tudo que tá acontecendo. Tá carregando. Dois. Gente, eu tô aqui muito triste pra dizer que os meus pais morreram. Eles foram atalados na lama dessa chuvarada e atiraram neles. Me ajudem. Eu tô muito triste. Todo mundo vai saber dessa coisa. Gente, eu tô aqui muito triste pra dizer que os meus pais morreram. Eles foram atalados na lama dessa Agora vamos começar a vida, né? Vamos sacudir a poeira, né? Bola pra frente. Que isso aqui? Tava no canto com meu copo estressando, tô me molhando toda. Ah, chega, sério. Tô indo pra escola. Partiu, partiu da escola. Ui, tô partindo. Ah, vou pra escola, né? Ai, meu Deus, cheguei em casa. Ui. Ai, Ai, foi muito legal a escola. Hoje trabalho de ciências foi hiper mega